bersama dirimu Ku masih tetap mencintai diriku dan hatimu Dan ini anugerah yang kudapatkan bersamamu Ku tetap genggam erat tanganmu Harapanku yang terbaik hanyalah denganmu saja

Dapatkah kau dan aku menjadi selamanya meskipun cinta bukanlah udara Yang tak tahu arah Tapi kau tetap jadi napas umur hidupku Bahagiaku saat melewati suka duka denganmu Hanya denganmu Di antara warna pelangi indah Hanya kamu yang paling terindah Dan ku tetap mencegahmu hingga semuanya usah terlewati Setiap saat ku berdoa ku ucapkan namamu dalam diri Untuk aku dan kamu bersatu dalam Kristus Maha Pengasih Ku tetap bertahan meskipun kau mengecewakan Dan ku tahu ini pasti cobaan dalam hidupku Semuanya tak mungkin ku sia-siakan Karena ku tahu kaulah orang terdepan bagi diriku Keseharian ku tanpa dirimu bagaikan senja yang tak kujumpai Meskipun ku tak menghiraukan keadaan memikirkanmu Ku pun terus berjuang semampuku Karena kaulah satu penyemangat hidupku Bersama dirimu Ku masih spoon. bersamamu selamanya Hanya dengan dirimu selamanya